我是呱呱，你一定不相信，在我们的生活里还有很多因为得到破伤风而失去性命的孩子吧？但是在许多第三世界的国家里，很多婴儿因为破伤风而失去了他们的生命。请支持我们的募款计划，每一点八美元就可以拯救一位母亲和她孩子的性命。这次我将会透过我的艺术作品为第三世界的孩子们募款。 各位亲爱的爷爷奶奶、阿公阿婆、舅舅舅妈、叔叔阿姨、哥哥姐姐，新年到了，呱呱先在这边祝福大家，恭喜发财，万事如意。每年呱呱都会收到大家给我的红包，呱呱非常感谢。 不过，今年大家可以换个方式，直接把红包汇到下面的这个链接，和我一起帮助第三世界的孩子们远离破伤风的威胁。Hi, my name is Tony, and together we can make a difference and make our world a better place. Zusammen können wir die Welt verändern und sie zu einem besseren Ort machen. Bonjour, je m'appelle Steven et ensemble nous pouvons créer une d i v e r s n e dans le monde et la rendre meilleure. नमस्ते मेरा नाम अपर्णा है हम साथ मिलकर दुनिया बदल सकते हैं Hi, my name is Kaya. Together we can make a difference and make the world a better place. 大家好，我是 Sarah，让我们一起来创造一个更美好的世界吧。Bonjour, je m'appelle Meredith. Nous pouvons faire une différence et de faire de notre monde un meilleur endroit. Hi, my name is Patrick. Together we can make a difference and make the world a better place. Hello, my name is Christian. Together we can make a difference and make the world a better place. Hola, me llamo Pamela. Juntos podemos hacer este mundo mejor. Ciao, mi chiamo Giorgia e lavorando insieme riusciremo a migliorare questo nostro mondo. Hi, my name is Jasmine. Together we can make a difference and make our world a better place. Juntos podemos hacer una diferencia y hacer nuestro mundo un lugar mejor. Hi, my name is John. Together we can make a difference and make the world a better place. Hi, I'm Hannah, and together we can make a difference and make our world a better place. Bonjour, je m'appelle Lia. Nous pouvons faire une différence et de faire de notre monde un meilleur endroit pour. 大家好，我是 Vera，让我们一起来创造一个更美好的世界吧。呃，اسم من سید ماهرزا بهشتیه. با همدیگه میتونیم دنیا رو تغییر بدیم و اون رو به دنیای بهتری تبدیل کنیم. Hi, my name is Gabby. Together we can make a difference and make the world a better place. Buna, Pe mine mă cheamă Monica și împreună putem să facem o diferență și să ne îmbunătățim lumea. Thank you! Șeșe! Thank you! Mulțumesc! Merci! Thank you! Gracias! Thank you! Danke! Thank you! Mamnu! Thank you! Gracias! Grazie! Merci! Thank you! Thank you! Șeșe! Merci! <laughs> 亲爱的乡亲父老，阿公阿婆，舅公舅婆，叔公叔婆，阿舅舅妹，阿叔叔妹，阿哥阿姐，大家好，我是西瓜的，我是西瓜的干妈妈，新年到诶，安你第二片，祝福大家，恭喜发财，万事如意，当然。 西瓜会受到胎教本地的风暴，西瓜会动欢喜，没动感谢。不过今年呢，胎教做的老风暴，七起飞到毫不亚在连接。用那些艺术作品，向下探索第三世界妈妈老家的欧牙子，远离破双风的微笑，展望胎教，后年行太运。